algérienne, elle est danger. Elle est trop fière, elle connaît son passé. Tu veux la tester, faut assumer. Elle aime écouter du rail et se déranger. Elle marche en équipe.